man Anan, 막 So yun, tuturuan ko kayo ano, paano mag... right. Ayusin natin siyempre. Yan, pang pogi-pogi. Try mga basic para mag kickboxing. yun, yun, yun, yun. Eto na, no? Siyempre, kailangan natin ng pangmalakasan. <laughs> Para sa ating Okay. Para hindi tayo ma... Yeah. Pogi-pogi na ba? para impawis muna. okay. London Gloves para siyempre, tunay na tunay. and then turn around para sa ating suportahan dito sa leg. Uh, ah, Siyempre, para tayo maging uh, isang ganap na Drop sa kuya na date. para tayo maging siyempre, para tayo alam na, para safe. Hindi abot. Alis natin. Uh, mukha na tayong dalay dyan. Tayo ang lay. Na pinaka-basic ng uh, ano, kickboxing. Kompleto tayo. Tayo ang The Matchman! <laughs> so, una natin, kasama yung stretching. Siyempre, dito tayo mag stretch So, ganito yung mga stretching. Salamat din sa so oh. So, dito na tayo mag sit up para sa tiyan natin. Siyempre. Ayun, so para lumit yung tiyan natin. 됐다야. 이거 안 먹었다. yung ano naman natin, yung gagawin natin ay yung push-up. So, ganito yung tama sa push-up. Kailangan punta tayo sa may hagdan dito. Ayan, dyan sa may hagdan. Tara, push-up tayo. So, dito yung push-up, no? Ito yung tamang push-up natin. So, tarong kayo. Ah. Ayan. mga traps. Yung aircon ko, hindi gumagasira. Ito yung aircon eh. Kaya napakainit eh. Ah, nakita mo yung aircon. Kaya na malapit na so, sunod. Magro-roller tayo sa mga para sa apps. Roller. Kita nyo 哦。 Ayan, nakita na. Kung paano mga basic na. Grabe. So, may ginabawasan ng mga 0.500 grams.